de nosotros aparcamos el coche en un parking. Algunos se han pasado horas buscando su coche, otros incluso han tenido que irse sin el suyo. Quien no se ha despistado en alguna ocasión. Pero lo del protagonista de esta historia, es de récord. Tío, ¿y mi coche? ¿Y tu coche, tío? Un ciudadano alemán, AD, aparca su Volkswagen Passat, en un parking de Frankfurt en el año 1997, con el simple propósito de quedar con un amigo a tomar un café. Al despedirse de su amigo, no recuerda el lugar exacto donde había estacionado el vehículo. Busca por la zona. Al no encontrarlo piensa que se lo han robado y denuncia su robo a las autoridades alemanas. Pasa el tiempo sin tener noticias del coche. Lógicamente, después de 20 años ya lo da por perdido hasta que en noviembre del 2017, este señor, que cuenta ya con 76 años, recibe una llamada de la policía alemana, informándole que su auto ha vuelto. O mejor dicho, nunca se fue. El vehículo fue encontrado exactamente en el lugar, donde una vez lo estacionó su dueño. La policía al localizar un coche en un estacionamiento subterráneo de un edificio industrial que iba a ser demolido, decidió buscar al propietario del mismo. Tras la alegría inicial por recuperar su vehículo y la memoria, desgraciadamente lo ha tenido que enviar al desguace. El coche estaba oxidado y lleno de polvo y suciedad, al estar abandonado durante algo más de dos décadas. Al menos el dueño ha logrado encontrarlo, y no dejar ese capítulo de su vida en una incógnita sin resolver.